और एक में तो ये था ना कि ये सरकार के सरकार के खिलाफ थे क्लियरली चार पांच लाइन वो तो वो जेलर ही पढ़ पढ़ के हर एक के ऊपर ये सेंसर्ड <laughs> थप्पा मार मार के आते थे अपने पास दे वर क्वाइट फ्रिक और उनको पता था कि मैं आके बनाई कहते रहा वो तीन चार घंटे में वही पढ़ पढ़ पढ़ते बैठती थी तो ये सूबेदार ने मुझे पूछा कि है चक्कर क्या है तुम्हारे लेटर का की मैंने जासवंती बहन वो पूछ रही थी कि हमने जेलर से पूछा वो जेलर थोड़ा बदमाश सा पूछा कि ये क्यों आ रहे हैं इनको इतना लेटर तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि हाँ उनका जो काम है ना देश भर में तो वो देश भर के उनके जो सपोर्टर्स हैं या जो भी वो काम करती है उन्होंने लिखा है कि उनको रिहा करो पहले तो पता देखते थे सब कि कहाँ कहाँ से लेटर आ रहे हैं तो देश टू गेट पर्टिकुलर फ्री क्योंकि वो लेटर कभी अपने कोची से आ रहे हैं वो एडवा वाले तो गांव-गांव से आ रहे थे I mean, I keep thinking when, ki what are the things that helped you through that period? So, of course there were the trees, uh, there was that, I keep talking about कि मेरे मतलब मैं ज़मीन पे जान लेटती थी वहाँ पे ऊपर एक खिड़की थी तीसरी नंबर पे from the right and that one is when you could see the sunrise because that was facing east तो रात सनसेट को इतना नहीं दिखता था पर सनराइज़ दिखता था तो वहाँ पे सुबह अगर पाँच छः बजे आप उठ जाओ बैरक खुलता था छः बजे तो ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई पक्षी होगा एंड शाम में तो पीकॉक होगा ही some of the convicted younger convicted prisoners had made beautiful gardens whether there flowers and roses and जासवंतीज तो ज़्यादा तो लोग पूजा के लिए लेके जाते थे सुबह कोई किसी ने पूजा कर रखा वगैरह Some people would just gift each other little flowers sometimes when you were allowed to pick them. Rajkumari and Sukalo का पहला लेटर आया था ये वाला प्रिय तीसरा दीदी करके हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा वगैरह वगैरह देवोसुबिन इन जेल वो भी वो भी जेल में रह चुके हैं 2015-16 में एक पोस्ट कार्ड है अमेरिका से ब्राज़ील से एक आया मेरे पास I mean I was there for a longest time also फिर लंदन यूनिवर्सिटी से मगर मुझे सबसे प्रेशस ये लगे जो अपने गांव गांव से पहुँचे तो this very close friend of mine I mean we work together also in the past Jerry Pinto जो हैं एक लेखक भी हैं he did something very smart which I figure out much later उन्होंने पहला पोस्ट कार्ड ये भेजा था पिक्चर पोस्ट कार्ड रूबेंस का और उस पर उन्होंने लिखा था मतलब एक जयप्रकाश नारायण और गांधी जी का स्टैम्प थे उस पर जहाँ पे लिखा था कि both spend a lot of time in jail too ऐसे करके and we are all thinking about you and send you the best और वही अक्षर में they had they were sixteen post cards जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिखा but poem number one poem number two का ऐसे सोलह पोएम्स भेजे उन्होंने तो ये भी एक बहुत प्यारा पोस्ट कार्ड हमारी एक दोस्त है पद्मा जो इलाहाबाद में रहती है इसको मैं बार बार पढ़ती थी क्योंकि it was very simply put in Hindi and it was very nice way प्रिय तीसरा खूब ख्याल रखना अपना मायूस पर पल बल पर पल भर के लिए होना ज़्यादा देर नहीं आएंगे वो दिन जिसके लिए तुम वहाँ हो हम साथ साथ और साथ व अलग तुमको याद करते हैं तुम ताकत हो हमारी आसमान चिड़िया मिट्टी फूल और वायु तुमको प्यार दें बस Padma then I remember receiving another one from very precious people saying that, okay, you're, it always feels good to be told you're brave. So that you're indeed a very brave person and straight person. We have known you for over 25 years and I'm exceptionally happy to have seen you act with tenacity and intensity. And I'm sure this period in Gandhi's jail too will pass because one of the things was that Kasturba ji, Kasturba Gandhi also was in the same jail. So all these little things kind of give you strength. also, what is very humbling is when other fellow inmates under trials, how they celebrate anybody's release. मतलब मेरे सामने कम से कम from our barrack, uh, maybe five people or six people were released in the 63 days I was there. Maybe more, six or seven. And each time that is celebrated with great joy. I am sure each person must be thinking that when will it be me why is it not me मगर वो कभी दिखता नहीं everybody is celebrating that person release each time and then there is a little superstition कि जाने के टाइम में पीछे मत देखना निकल जाओ बस निकल जाओ this kind of superstition also play on people's mind कि जो भी है and there is another crazy superstition because my friends did to me one I left also कि जो भी जा रहा है उसके पीछे वो जेल के झाड़ू लेके वो पता नहीं क्या पूरा ये करते हैं till you step out on the step and whoever does that will be the next to be released. So this kind of stuff keeps happening.